Ola, somos Pati e Mon, da librería Lila de Lilith. E queremos facer manifesto o noso apoio á segunda edición do Festival de las Fest porque nos parece que, entre outras moitas cousas, eh, fai un apoio explícito á agrupación que fan as mulleres eh, da arte urbana eh, nas rúas e no espazo público. Pois por elas, por as de las Fest, píntame o de las, o de las Fest. fest.